Bugun 31 oktyabr kuni Fransiya poytaxti Parij shahrida dzyudo bo'yicha harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatining 2 kun bahslari o'tkazildi. Biroz avval 90 kg vazn toifasidagi bellashuvlarda O'zbekiston sharafini himoya qilgan Tokio Olimpiadasi sovrindori Davlat Bobonov final bahsini g'alaba bilan yakunladi. O'zbekistonning 2020-yildagi eng yaxshi sportchisi hal qiluvchi bellashuvda braziliyalik Godoy de Machedo ustidan zafar quchdi. Eslatib o'tamiz, Davlat Bobonov finalga qadar Avstriya, Rossiya va Slovakiya dzyudochilaridan ustun kelgan edi. Shuningdek, 40 marotaba tashkil etilayotgan musobaqaning ilk kunida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Diyora Keldiyorova va Dilshodbek Baratov o'z vazn toifalaridan oltin medalga ega chiqishgan edi. Ma'lumot uchun Xalqaro dzyudo federatsiyasining yangilangan reytingiga ko'ra Davlat Bobonov birinchi o'rinda qayd etilgan. Manba: Qalampurus.